Labor esan dezakegu hiru gai ikutu ditugula bilera horretan. Lena eskarrak eman dizkiot eh, Euskal Herrian egindako lanagatik, baitaren erekiko mantendu izandako elkartasunagatik eta Euskal presoekin mantendutako elkartasunagatik. Bigarrenik bat etorri gara gauza batean eta gauza oso zehatza da, inork ez du ulertzen nazioartean Espainiar gobernua mantentzen du posizioa aukera historiko baten aurrean, hau da bakea egiteko aukera historiko baten aurrean, eta hirugarrenik bat etorri gara baita ere esaterakoan alde bakartasunez aurrera jun behar garela, etorkizuna gure herrian eta nazioartearekin lotu behar dugula eta lan horretan jarraituko gula. Eta bukatzeko ikutu ditugu Europar gai batzuk, e, eh, Bretania handiak egin duna referenduna Europar batasunatik ateratzeko Kataluniaren gainare hor da pixka politiko orokorrari buruz hitz egin dugu.